हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स अगर आपको ऐसा डाटा बार बनाना है तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए देखिए यहां पर मैंने नेम दिया और यहाँ पर तीन सब्जेक्ट के मार्क्स दिए और फिर यहाँ टोटल किया है टोटल का फॉर्मूला आपको F2 प्रेस करता हूँ आपको डिस्प्ले हो जाएगा ये मैं F2 प्रेस करके आपको फॉर्मूला दिखाता हूँ ये देख सकते हैं आप ये जो फॉर्मूला ये मैंने लगाया उसके बाद आंसर के अकॉर्डिंग ये बार्स बन के आ रहे हैं जिनके ज्यादा मार्क्स हैं उनके बड़े बार्स बने हुए हैं ठीक है अब हम क्या करते हैं यहाँ पे एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं तो लिखा मैंने A B R A G average लिख लिया हमने और यहाँ पर अब हम एवरेज कैलकुलेट करने वाले हैं तो is equal to average calculate करता हूं तो ये लिखा एवरेज एवरेज का फॉर्मूला आ गया यहाँ पर इन तीनों नंबर्स को आप सेलेक्ट कर लीजिए और ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर दीजिए तो जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपका एवरेज आ जाएगा डबल क्लिक करेंगे इन सब का आ जाएगा अब हमको करना क्या है यहाँ पे डेटा बार्स बनाने हैं तो इन सबको सेलेक्ट रखिए जो एवरेज आपका आया हुआ है उसके बाद से चलना है कहां कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और यहां पर आना है डाटा बार्स में यहाँ पे डाटा बार्स दिखाई पड़ेगा आपको मोर रूल्स पे चले जाना है और यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा डाटा बार तो यहां पर शो बार्स अगर आप केवल बार देखना चाहते हैं तो यहां पे शो बार्स ओनली पे टिक कर सकते हैं ठीक है और यहां से आप कलर चेंज कर सकते हैं तो जो भी कलर आपको चाहिए जो भी कलर आपको अच्छा लगे वो कलर ले लीजिए और यहां से प्रेस कर दीजिए ओके तो आप देख पाएंगे कि यहां पर केवल डेटा बार ही दिखाई पड़ रहा है अगर आप चाहते हैं कि डेटा बार के अलावा मार्क्स भी दिखाई पड़े तो यहां पर आप आ जाइए और यहां पर आपको ओके प्रेस करना है तो यहां पे डेटा बार्स के अलावा मार्क्स भी आपको दिखाई पड़ने लगेंगे उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी thank you for watching this video